سڵاوتان لەوێ هاوڕێیانی خۆشەویست لە چانێڵی ئیبراهیم ئینفۆ لەگەڵ ئێوەی ئازیزداین ئەمجارە باز لە جێناوەکان دەکەین وەک دەزانن وانەی یەکەممان پیتەکان بوو ئێستاکەش با دەست بە وانەکە بکەین بان من بان من سان تۆ سان تۆ ئەوان ئێستاکەش با ڕستەیان لێ دروست بکەین بەن ئۆرەنجیم واتە من قوتابیم بیس ئۆرەنجیز ئێمە قوتابین سەن ئۆرەنجیسین تۆ قوتابی سیس ئۆرەنجیسنیس تۆ منت خۆش دەوێت ئایا تۆ منت خۆش دەوێت سان بێنی سێویۆمسون سان بێنی سێویۆرمسون تۆ منت خۆش دەوێت بان سێنی سێویۆرم من تۆم خۆش دەوێت ئۆ بیزی دوشنیۆر ئەو بیر لە ئێمە دەکاتەوە ئینشاڵا دەچینە سەر وانەکانی تریش وانەی داهاتوو ژمارەیە بیرتان نەچێت سەبسکرایبی چانێڵەکەم بکەن لە ژێرەوەش پەیجی فێربوونی زمانی کوردی داناوە کەوا دەتوانن دووری لێ بگیرن ئەگەر بە دڵتانە لایک بکەن ئەگەریش بە دڵتان نییە ئەڵلایک بکەن هیوادارم سودی بۆ گشتان هەبووبێ تاوانەیەکی تر هەر شاد بن